Упражнение 3.12.1 Анин Янин Англия Англичанин Британия. Британец. Россия. Россиянин. Русь русский. Космос. Марс. Марсианин Привет! Земля землянин. Привет. Анин, Янин. Ане, Яне. Россиянин. Россияне. Англичанин. Англичане. Землянин. Земляне. Марсианин. Марсиане. Христианин. Христиане. Крестьянин. Крестьяне. Крестьяне. Кто они? Португалия. Португальцы.